Добрый день. Сегодня у нас э, в нашем международном центре национальной самоидентификации большой праздник. А, Новый год, китайский Новый год. Надо сказать, что здесь, в Сиэтле, по крайней мере, каждый третий человек по национальности китаец. Университет, огромное количество всевозможных компаний, фирм. А все это э, ведется, принадлежит китайцам. Китайцы учатся в университетах, танцуют в театрах, играют в симфонических оркестрах. Одним словом, китайцы здесь, в Сиэтле, чувствует себя как дома. А, и вот мое очень сильное впечатление сейчас а, состоит в том, что я прекрасно знал, что в Китае около 13 а, больших провинций, где люди говорят практически на разных э, языках, с трудом понимают друг друга. Но вот сегодня здесь, на этом празднике, я вижу столько национальных одежд, я вижу столько национальных костюмов, Э, это, просто удивительно. Э, очень интересно и познавательно э, посетить этот праздник. Огромный зал, это культурный центр Сиатла, украшен китайскими флагами, огромное количество китайцев в очень красивой и замечательной своеобразной одежде. Это что-то очень интересное, и мы сейчас пройдемся и посмотрим, как все это выглядит. your country or your your home because you uh, uh, you're going to be safer somewhere else, then you would understand what a, uh, a great moment this is, not only for the Hmong community, but for our community as a whole. Because we made a home and a partnership with the Hmong community, and we welcome them um, here um, with us. And one of the things that we like to do here at Seattle Center is to welcome all cultures and communities. Yeah, so uh come all we are all the way uh, today uh, this morning uh, um, they may have little bit program uh, we uh, introduce uh, Gambao, Gambao to uh, Vice President of the Global Association of African uh, 我哋女上跟住女上女上咁啊法庭同啊非常非非非常的啊 community so uh, I just want to say Again, Happy New Year. My name is Will Conview. Uh, I I'm actually from Renton, Washington, but I went to school actually up at uh, Minnesota State Falls. So I'm actually currently living in Minnesota. chỉ có nó chê tu la chê nó bỏ ba đâu tu chi bỏ tê tê mua nan cái yên mua chi chê chi tôi yêu trong nó có kia nó cái to luôn mê chi đó có cái khó chỉ vừa khó trong kia mê kia chỉ Yeah.